Doe nu eens Ceux qui surfent à une vitesse irresponsable se font choper. Notre cible d'aujourd'hui s'appelle Stéphane. Stéphane est constamment occupé sur son GSM avec les clowns de Mobile Vikings. Sa copine en a marre et a fait appel à mon aide. Et c'est parti Mobile Vikings confirmed. Doe eens rustig. Zijn nu toch een racecircuit of... Wat is dit? Kom, stap uit. Dag Stefan. Ik heb melding gekregen dat jij te snel surft met Mobile Vikings. En wie te snel surft, die wordt gepakt, hè vriend. Dus bij deze, uw minnelijke schikking. <laughs> Meent je dat? Ja. <laughs> Goed, hè? Maar, en daarom... <laughs> Die mannen, wat is dat zelf? Ja. Merci, hè?